Ah, tu kok suung rohnya. Hai tajak sang bilang dia suung. Han tajak pi sayang tu. Alah kan tajak dia siat. Allah, jaringan lagi. Kok ana jaringan ni dek kunci ah. Tu pun sadah dia. Apa dah kita tekak dia. Apa yang dia apa cina ya buah buah ndo bak ya. Ya kerja apa luput je. Buah sepot. Apa rasa kata ibu dia HP tabuh yang baru. Mana? Kejak kerja bengah gua malam. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Kau sakit hati dia tak ada HP. Yang ada tinggal dia ada HP. Sakit hati. Akan le dek gabuk tat. HP, hai hana tinggal hana dubi dia ada HP salah hana tinggal. Hai kau ate palang mungkin kai palang tak kana. Kau dia dek kan? Eh, gadah dek. kecil lah. Alah, ambil lah. Anak orang pertimbang ada ulang. Dia ulang ada orang TikTok. Eh, eh, kadang ada angkat. Eh, kadang ada angkat. Alah, Edik. Eh, Lihat Hana jaringan, Edik tibu. Nanti tak nak alam, Nyan Hai. Orang pun dia puas lah. Dia ke urah dah tenyak kat Hana buku. Kau oh, tak pajuk jaringan ni kah, Edik? Yang berah cara ke? Kita pegang, subuh lah kat saya. Oh, Nyokap puasa payah berubah profesi dari tukang EU menjadi tungku aja selama tinggal di desa abah selama puasa enggak tahu aku tinggal karena menyahana dengan to profesi kita jak mulasa amrupok mengkori. Bismillahirrahmanirrahim Ya akhi Jangan bodoh kau jampuk ke dia Jangan bodoh kau jampuk ke dia Jangan bodoh Hai dek, kalau kajak kau belanja. Sangkan, hai punca dia ke kau berasa i. Kau tak tahu eh, jina beli randra ni. Aku nak ajak yang ni. kaki. Cuma lah ada yang sabo. Nak ada lagi musuh lah, tu. Tiada ada ujak u belangcit. Lah, kau aku begah. Aku dah terpaksa satu aku jak roh. Dia cuba memang. Kau kan ulah dua ke tadi. Lagi tikung ngemi om. Kau berkarat nak yang dah ujak u belang buat. Ah. Kau hai lung jak u ya. Memang yang sakit ulir. You jangan ada ni duduk-duduk lah. Mesti ada ah, you jangan aku punya kan. Kalau aku irat nak. Kau olah lah je. Tanah yang tong rumo guimu. Ya, ya, ya, betul, betul. Ikah wala pun kampung galah. Lagi kan tuan pada obi. Ana depan mangat iro nama yang cewek tu kampung. Tupan mangat tu cewek tu kampung. Bapa Jangan yang perle. Ini ada jangan mendang ya. ana abel lebih pangkai tu ikannya apa yang muda tapi tang ampar pengampu dia garu ah ke depu le bandung ru hai mang kenan kada tu cinta bailom yang kada muda ada urung sampai rumah pi gala kau mek kami kami kaji loro Kajakkah kah jema garu pulang apa eh dia kada kan dah bakar nak nanya nasan ayah hape kantok apa Tinggal hai tem uno. Ram jak kerja apa pun jeng ke. Kak kerja tengah ya belum lain apa. Yang di mana belum? Yang promek. Oh, mana kata iPhone gede sabo? ringan, tak kan nak Cina ya. Dah je tengok hotel panen balik dah belum lain baru. Belum je ya raya raya lo. Tiga TikTok. Tak ada pula habar ya nak raya su. Ya, kau nak ajak eh? Nak ajak boleh tak? Nak buat api ada. Nak jalan. Aduh lah Oh, tak tinggal aku. Assalamualaikum. Wow. Hai. Kesau guna. Ron lagu. Kerja hari ni kalian tarhi ni. Kiban bocah dah ini hari kalian tiang ni. Ya. Asal kita puasa kapu malam ro. Yang san ada buri ulu puasa tak. Tengok mana ni. Sudah lama nak puasa. Tunggu pihak kahwin ni yo. Mana puasa? Kuya gantau steady, nemangat hi tunggu haji. Ada tu gede. Kaji gud, tak mau ngaju. Yang tong ini ini nan, baik itu kakak jep iya teman. Yang dua kan, alhamdulillah. Yo kahi lagi yang tunggu haji. Yo sahara sekian tu merupa ubi biranya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yo Rahman kan, na lagi na walain ya perlu gubuk gudroi, eh. ya perlu putong irat ไอ้เรื่องหาสุดที่อยู่กูว่าอยู่เนี่ยไปหาด่าดังยี่ตึงกูเนี่ยกูตึงกูไอ้เราตึงกูเราเจอไปแนวเรื่องเนี่ยอ่าน้ากูโดนแนวเรื่องสั่งตึงกูบลังงงเนี่ยต่อปีเบาเลยมาตาไปหนองกูตึงกูกัเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณก็จิ้มนานก็ดังสิบตัวยังตึงกูตับตายเลยยอรามาไม่ยังไงจ๊ะกับบรรทุลงจะอ่านด่าดังยี่ถึงจะได้โอเคตัวมึงก็ลงมาเก็บบ้านจืด Salatullah Salamullah Gimana telepon? Masih Rahna telepon ke? Bah, bangkat Hello, Assalamualaikum, tunggu. Hmm, apa khabar, Tengku? Alhamdulillah, bagus. Tunggu. Kita yang layak kan Ajar anda bawa tu, juga ayah mereka kata tip tak ada angka tilih. Ini ah, sama-sama dia tip hai. Ah, oh, ah, tiga jajak dalam ni eh. Butuh kan buka hatung kubur. Baik, kubur dah tak kan. Baik, bolak balik. Nanti ayah bunyi. Jadi, betul lah kurang jom. Pernah mungkin nak main yang ni. Kena rumah, pernah nak pernah nak pengeron. Pernah badan tu pun langkah dah pun Dia untuk insyaAllah minum badan untuk langkah kena Hei Nana! Kau tu! Hape! Ujak kau ujak! Hape hape kau tu! Kau tu hape! Kau tu menang leka! Ublah awak kau tu! Mak hape! Eh! Mak eh! Kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau tu kau dan saya kai wo rumah saya kata pat wai dengan ai tabe dawa. Lepu dawa tabe ham bla bla dawa. Alah dia ana mupu ka gabu gabu ka. Tapi kena HP. Tak kena. Kan aku akan kandung tu. Kada tak ada lain. Yang tang baru aman dua aku perkahwin tabo, nya pisah dua. Ma tabe tabe mu pergi. Jika kau belum. Oh, Mula dia tanya mu tu. Nyosang kapai raja nyo. Oh. Si dalam raya apa kau main di rumah. Ini rujaknya yang hamba yang bermanfaat bagi kepada oleh kuasa. Dia tanya om cik ah dia tak tegah abang. Punya jin titik urus pegah abang. Kan ada bantah dan yang ada pegah hai saja ulang dengan mumang dengan si itu. Cik nak lerak rumah. Yang kini memang ada menjaga sebuah kampung. Arah ke rumah lepas tengok tak macam mana nak buat kota. Tiga aja, lima puluh habis. Ini yang benar lah, nak ambil empang tapi. Ada hal ni, eh, aja, karena ada juga dan Yujak Ji. ini dah yang mana Ada pegang habar dengan jodoh. Bapak, patat, mana empat, tak nak. Nak ah. urut ni. Ini Hana aku nak berkaru boleh saya ah, Hana. Alah, aku dah minggu boleh. Mentek je dah malam lupa. Apa kena lah kau pecah? Raga-raga kau kacau kau. Tak ura ni nak main pilom. Apa pilom ni kau main kan kau? Ya bibit kan main pilom. Kacau tak? kau aje kena main. Jangan burung tu habrak lah mung kacau. Hai bang. Rona kacau orang mulu. Hai orang mulu kacau orang. Ni puasa alam desa tu. Mak pajang sejak sebelum malam. Apa janda ke malam? Janda si. Sabar ni an. Urang je malam manjut. Tak dengar apa apa ya tahu. Dengar-dengar kau bawa acara aku. Oh, kai kadli ya. Kari puno kata preh ane debi-debi. Itu nak Honda dia. Tak kena nama dan tengok. Mungkin salah tu pot dari. Oh, ikan mah. Ikan ayah ke rumah aku pernah yang ayah long kak. Alah bocah ikah api. Biasa, hai kesalim buat ayah kak. Kesalim ke ayah kak. Lagi dekor lalu. Mana ada dekor, Kau pernah ayah kak. Usrahid. Pelakor, tapi kalau pelakor, kak pelakor. Kau Pokoknya bocah apa pegah dulu, salim belum kak ayah kak. Ya, kak pegah dia udah umum. Ini apa? Lah Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini aja Adli tapi dah apa lah? mana lu mesti bi dia kenal jadi pernah nak bekal oh nak debi ah bikin nak ke honda dia buka ke honda nyotok gara-gara ibu cik aku gaya nak merempak ni ratna baru kayak pengaruh lagi ya, padahal kesempatan baru kita makan ke pakai ni amit Bawang penyung ke DJ aku pakai ni amit nyoba boleh perak nak lah kata kadang kita jalur rumah Putra le satok ni le. Hana mau buku pika buk mentem. Siat le pon tanya le hana buat hiji ni. Pakai ni le lah, tiap telefon hanya boleh apa semiang lu? Semiang lu mungkin yo. Oh. Apa le? Oh, kok berat di tiroi. Pengoh nama o. Oh. Dah pergi hatanya hendak galak dia keji ha. Ya. Macik tok si Ulfa jok nama dia galak tat dengan ketiak tok yo. Oh. Nang lek ulai ai ya. pergi ente. Anyo dah hubungan dengan ji. Kuli deh bang itu eh, pun agaknya inang geduk. Ini payah kerja bang Kadang ini cik getah rumah saya. Tak duit juga macam kau Oh, tujuan ni. Ha, elok yang tujuan je. Oh, baju kat ni kan. Kata sana ada nak lebih kota ke dia. Ha. Nah, merah dan merah. Tapi, mana nak pergi ada mana? Mahal mana Rami? Bentuk macam ni jayat. Jino nak pengandung lagi kan? Ha, nak pengandung. Ha, dah jayat. Sekejap, buat moira nak. Oh, ya, ya, ya. Cibang teman, ni tengok lihat. Kau menang kat li, miar moira nak kajak ajuh hanya kujak. Tidak ada ilu nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, nak, mati aku pula tak hidup bila orang lama. Selamat. Chan. Nah, Chan. Hai, Mama. Kau pernah naik nak? Berapa guna ni lampai yang? Eh, lu dari guna nak tarane. rana. Tak tak long. Yang kan kan tak tak long. kena, long kan dah berapa kena halus cepat Ron. Ron dari bandar menjak kena cepat Ron. Bukan kan kerana. Mana mampu api tak? Aku kena main perempuan Ron ni. naik pakai pelong ni. Anak aku pelik anak. Lumpah ni api-api. Tidak aku matik ke? Mampu. Lagi handi hiu inang lain. Ku usatuk ni usabuh. Tanya kali dapat gakana jalan roh tu. Tanya galak tu yang tunggu. tungku Haji nama mau pergi. Alah, ayah tak Rana pakai lah ibu nato. Lagiannya kamu lain tak? Kamu berbah lah, Rana. Lon tepo anak aktif le. Apa Rana kaya kentang nak rapi apa? Kau kena nak lo kentang lemboi. Kedai Rana lemboi tu anak lepon. Lo kena lemboi ku. Akhirnya Rana lemboi. Lo kena Rana tak berbah lemboi. Hai, aku perlu mandor. Lo kena jalan. Hai, batu. Kau ni jalan, Rana. Lo kena นาะแกรนายลงให้ลูกผู้ชายมาเรื่องพี่น้องเขาเลี้ยงดอกยืนในกบมาแล้วอะไรไม่รู้สั่นกบเนี่ยลูกผู้ชายกันได้ดอกยืนเลยเลี้ยงดอกรอกยืนเขาเลี้ยงดอกกระรานยืนให้น้องให้แม่ก็ได้เรื่องยืนเธอบาตองานเรื่องจากกันนอจะมีก็เนี่ยทำอะไรกันตึงตาปีแท้ตาจ้าอันนั้นประเมินเบาเบาลงปี Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh tunggu ke api yang tunggu? Tak ada rumah nunggu ya? Baik rumah dia hai sebelum tak ada. Tak ada bapak bini belang tentang lebih. Ya. Ya, Minum dia cik tunggu. Ya, ada. biasa tengkunyan rano kelewat tapi main ada press ini ada press ayu mana ja orang na ja na ku dak nyau pergi tak press ayu Hidim ko. Rona telefon-telefon ko kong dia sebab kalau pegawai sebab ada jalan minyak lama no. Oh kan minyak pegawai kan. Oh. Nyo dik tetap tak lunduk di sini sebab na lohor minyak di lain. Nampak yang na oleh oleh balon. Semoga bagi pemanfaat. Kenapa tu semua nak kandung? Terima kasih tu, Bu. Nampak betul punya sibuk-sibuk tu. Bukan ni lah sibuknya kan kadu bihuk sekai. Hmm, terima kasih, Tunggu, Bu. Eh, yang tu je ഉസാൻഡ്ര ഓ കഴിയൂല കത്തിക്കാലിക്കാഹ കപ്പോ ഭയങ്കര വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഉസാല്ലോ അതെ ഇന്ന തപ്രഹിനു തപ്രഹിനെ ഓയ് Malam Jumat jiwa arwah Nak kesudah Hai, jangan nak lakai alikah nak tunggu Rambat man, Sandra apa? Astaghfirullahaladzim, bulan puasa Bulan puasa hanjik menau Sandra nak tunggu, ha? Ini nak jajah merah na. Eh, alhamdulillah Nonja yang pegak-pegak parabola. Apa pegak parabola? Astagfirullah. Kan punya jawab erat nah. Oh nya jawab lebih agak ah. jerah nak pun lonjak tidak gerah. Lu anak ni bro manusia agak tak niat lu alhamdulillah. Ba apa la ilaha illallah masyaallah buat daurah bermohina. Siapa tahu dari tu ke? Tungku pada mungkin dah posa. Ah sini. Siapa tahu boleh? Kiban posa, posa kiban. Oh. Mana dia lagi nyan? Mana urusan drog? Ini dah cukup bahagia kita dah pun ah mio. Cukup cukup cukup cukup. Macam macam. Kali ini, ada aku kamu kancor di jalan. Baik mana orang jalan ni dong tunggu. Kaji aku tunggu ada mudah baik leh je aku tukar. Uh, lagi awak ada aku. Aku tunggu leh ada warna rinang. Adam Idris Nur Saleh Ibrahim Nur Adik, ah, aku ke? tengah baca-baca kalau adik. Adik Fika, korang tahu. Kena karena kau betul-betul untuk kujian aku tu salah. Untuk kutah ke jak? Oh, ha, bapak cik tu satu piang mana Ya, mbak. Eh, tak sedap nak. Oh, man. Dek Fika baik jak hari. Dekut jam mana untuk dia dalam rumah apa? Dek nak apa? Bahan kak jak macam Kurang ajar. Sakit-sakit drop. Lah Hai, ngagam. Hai, tunggu. Dia kan ni pegang habar bunuh bapak. Baik mayang-mayang apa? Takut gede lung lah, ya. Pulang. Sampai umrek ini. Nak set-set minum lho. Eh, Adik, bakal menang ni. Pukul orang sakit. Ya, dia yak wow. Anak kerja kau lah, buat layak. Ha, ah, nyopo. Kalau tu pegang layak lebih baik kami rumah. Dia eh, dah nak cakap nak kami ujak kena. Lagi. Mana ya? Alasan sakit. No. Ujak ublang buat. Ah, ini pun. Buka dia, hai. Malay, dia mana dia lagi? Nak wow. Man, be brother and agree. Focus on Lam Langley. What do you want? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah. Apa hal sebenarnya? Ya Allah, kamu tidak ada kong dulu. Nyo ku peringan bak ka nak dengar. Jua jua. Bek le kaya aja bar mer nak. hai long long god ni lo. Aku tepu yang kan? Cewek satu ada na. Ku puah bang, ku puah. Ilo hanak mu cewek angkotnya. Ya nak ilo ku mengon. Hai dah dua dah pegah abang ngau rulingka. Bek hanak mangat tagai kita yang manusia. Nyan pu waktu kalam. Teh, kadu akak. Cik kalam puasa sekarang ha menjojok kado magam ni no. Kakak ni kadik lagi ha. Wajarlah kak magam kan kan tu ha. Masa. Mana kak tu pun dak kak buka. Yo kado hebat sangamnya. Yo kan dah. Apa yang nak kali mari bae yo. Jadi lanjut, dia hanya ni nyok hakum yo. Cuba lah anak ibu kado-kado murah lagi yang Kok silok hell ibu. Lagi yo tak lebih lima ribu. Cewek carang. Anak adik pun yang lebihkan Yang enggak Bukan tak lah. mau dalam dia perlu bubu Gak ada pucuk Walaupun murahnya Tak boleh Padum kau nak kerja ke rumah Rana? Eh, lu yang tu reng, tu reng lu jajak. Honda hijau ke dia? Honda hijau, Honda hijau, Honda Honda hijau. Mana nak saya pengen Honda hijau yang kerja? Mana? Kamu nak jaga dengan luar je kau orang ajak rong, kui luar dia kesut. Ya ramai ini orang tu luar lo. Tak tukang ajak rong pap pam kedua. Eh bang hai. Ipoh lo ngau ayo tungku, ipegah aku pegaru kat rana. Padahal lo hana. Ah peti hero nungku lelaki yang urung hampir ruina. Kom hmm. lelaki oh, hero nak peti tu. Oh, Sang lung tar hero anyang. Mana yang kata lau rung. Sedangkan yang war moran alu masa aji apa? Kau nak angguk dengku? Kau ron ni? Ya? Hai, hana lalu duri di. Cuman pakan elang pelak nyur main ni. Pu pakan. Kau pingan biasa. Irak nanyan cewek lu. Minyak cewek ron cok ni bang. Kau nak apa lung man? Buka. Ya, oi, beri. ยีรอบ่ได้ละเกมอ่างบ่ลูบ่แม่นละเกมอ่างบ่ลูบ่ได้ถึงอาถาบ่หาบาลีปู่ปู่นี่ไปลงหอยลงให้เดินตรงมาทุกทีคือก็ยังใส่เดียจ๋าดีเออเตะตัวเดียวเนาะคือนึงเฮ้ยน้าปู่ยะเต็มแล้วเงินตุลูญาณนี่เลยซักตอกให้ละกูปู่ก่อน kan tak pernah mono Honda Ju yang nak lewat ni Honda Ju tu punya sang tu tak lah ni habis ni tapi ada pun ada tengkunyan pi tinggal ada pres kecil dia kena ada bubuh ada bubuh kena ada bot ada guri kena opo kampung ini iyalah tanya man sampai buya krung dedang-dang buya tamang merasaki beres tu buya tu ya tinggal rezeki lah awak ajak buas lah. Awak nak si pre. Tapi babnya bab pesantren kila. Ada awak nak sabi najak bird. Alah. Kalau nak pesantren kilat. Lem, pesantren kelantu. Pak <laughs> pesantren kelantu, kadek. Tuan peng balik awak arah dah, cik. Lekilat, langsung kelantu. Hana kok patihnya. Oh, gemandung raya. Cakup tak. Allah, kau Santren, ngành đối luyện cảm ơn ạ cảm ơn em cảm ơn anh định leo lên ạ Kita kawan, hidung kerja abang drone kan? Kerja abang karat nah. Ipoh dia awaknya. Kerja abang cem kan? Hidung kamu coba yang ngerak na drone. Maka mungkin, mai mai hidung ni tem kan dia je nginte ya. Ai lu kan ke mai dai tem Yang ke? Awak nyo dah, awak nyo baik ku royok ipo pulang nak hmm. nampai dah kat dalam dang ila keti. Mangga nak mangga tagai. Oh, dah Awak nya ndak tahu. Awak nya mu ko ji. Ipan urung ji. Hai dua, preman lo mangkang ka hi ji de hi ilong ko betulan lo. Tunggu kan. Hai nyi nyo ko nyo ka gonto bucu de kan apa ni. Hmm. Yang ke? Tu man lah urung awak nya hinyo sang bahasa dahulu pani mungkin long ilong ku jaga ilong janja lu apa pegak para bola ipo ka la tole pegak para bola long merla hanyo ku ah, nyan tu ne ubah nye lewai ke nak pulmah ulu so tak beres nyan tu je long balai ka pe ka klik klik yo oh ilong ta ujak ilong lagi biasa armo drone kan kaje dan tu tapi je kajar molong pintu dah Terima kasih kerana Aduh, bajet si Ulfa. Sakit bayar sok bajet, ada mayak yang. Tunggu buah pula buah, lima buah. Eh, Dek Ulfa. Kau ni jak? Kau nak jak budak siap bar ni, belah budak. Nah, kak gitu mah. Nah, ke? Kau ni. Lain apa dia sekarang, Karun? punya orang perlahan tamang je nak pergi dalam oh kabar adik tamang je nak kenal oh kabar adik lupa abangnya tamang bakar kau kita dah luar dulu deh yuk siap ya Karena mian ngeluk je hang kata mian mian agam lain. Awak ni abang ye? dia tangkap dia tunggu. Kenapa pegah bang? Macam nak tangkap jak long agam. Nyan gaya pegah. Puah nak ku long. Terima tok kon, baik kon pegah bang ni awak ke dia leh. Long tak asal tu. Tak ada tu bang. Kan macam le, bang, you tahu nggak bijak le ayah. Mu cowok long mentang pi kok payah kejak urmu. Apa lagi nak kubi? Ha, em eh, dah dengar pinya. Yang long citrek jail lah tan. Yang nyam muka kan bijak le ayah. Oh, mi hala ayah ada di dalam kalau. Kan patok kita apa yang long antara ni apa? Kan kita sama kita cuba. Kita buka bang kau kau. Kita dengar le ayah long nak tu spy hang tu. Ini nak kena aku buka hanya. dalam ni peniagaan berdua. Kada entah kalau entah ni entah nak berkahyo. Bila aku tunggu jangan kena aku tunggu Jadi gimana man? Payah mak ambil dengan dong ni kau. Kada payah ni bang jadi ron macam ni payah hari. Betembong. Putra ni kerudahan. Ha? Putra kerudahan. Ana ayah. Jadi pergi kemana memang kamu ngah bahasa ke rumah pergi. Pandai nak nak bungeh payah dong kena oleh pergi. Jadi pun nak pakai ni lah nak. Nak pakai yang mana nak itim. Pernah ya ting muka. Dan aku bijak api tu mana darah pada dia kawan baik kah. Ya unduh hal lagi no. Aku nak lagi ini ni unan. Ya. Nak kerja kerja ni, nak kerja kayu baru unduh. Ya ya. Buat kat hand limang bom. Kita bakal cuci sahaja kita buat kat. Ya Allah, apakah leh hana udik nombor ku kat Nyo yang kurang leh hubuk nyo, menghantar kerja leh rumah gara-gara adik. Ya Allah, perasaan long ni Terima kasih kamu. lah nuk kuat kuat nuk dia luar lah nuk Mana nuk tunggu tunggu dia ni lah. Adik lu kiban bang, adik lu kiban. Adik lu hanya kuat pi tapi kau kerana meninggal itu. Tidak Action. Taklah, mak. Action. Takut gedut lung lah, ayah. Bila kami mi orang kucing? Ilum puasanya bahan ada ikat likut berat kehilangan kau. Tengah kau, waktu puasanya kau likut, dia terawih ceramah lagi. Subahat. Beli, beli. Boleh, boleh, segera. Nah, lanjut. Beli, beli. Man, beri perajaran azad. Di pancara alangnya, aduh, hana tak ada lagi. Aku nampak imum, kajak aku nampak. Ilum, hana aku mencewek dengan awak yang mengangkat oh, Dami TMT raw, marami. Raw na TMT. Dami TMT.